কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক ভালে কুশলে যায় যেন আজি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোনো মই কেনেকৈ সজালোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম লগ আৰু আৰু তেনেকুৱা লগাবলৈ বাকী আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইটো চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ডিল এটা আছে আৰু লগতে এই চাইডটোত লাগি আছে এটা ধুনীয়া কম কম লাগি আছে আৰু মালাডাল বহুত দীঘলেই হয় এইটা হেৰি এটা আছে তাতে ধৰি ৰাখিব লগাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এইটো মই কেনেকৈ লগাইছোঁ যেনে মই যে এইটোত কি কৰিছোঁ এইটোত এই ধৰণে এটা পিন লৈ লৈছোঁ এই পিনটো দেখিছে আপোনালোকে পিনটো মই এনেকৈ ভৰাই পেলাই এনেকৈ ওলমাই দিম আপোনালোকে যদি দেখিছে পিনটো এইটো মই এনেকৈ গৈ এনেকৈ ওলমাই দিম এতিয়া মই কোনো খিলি চিলিটো কাম নাই খিলিটো নহয় পিনটো মই ফুলখিনি লগাই হৈ গ'ল লেণ্টাৰ্ণটো লগাই দিলোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া মোৰ নেক্সট কামটো হৈছে টেবুলখন সজোৱা কেনেকৈ টেবুলখন সজাইছে চাওঁ আহক এতিয়া নেক্সট মই লৈ আছোঁ এইখন লৈ আছোঁ আৰু টেবুলখনৰ এটা ছাইডে পাৰি দিছোঁ মই এখন প্লেচমেট টাইপত পাৰি দিছোঁ আৰু এইখনো ডি আই ৱাই হয় মই এইখন আগলৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি এইটো ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি দেখি আছে এতিয়া কেণ্ডেল হোল্ডাৰ এইখিনি অলৰেডি ডি আই ৱাই আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ মই লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ অলপমান মোৰ খালী বটল হয় এইবিলাক ফেব্ৰিকৰ কালাৰৰ বটল হয় এইখিনি মই এইখিনিতো কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু লগতে আগতে কৰি থোৱা এটা ডি আই ৱাই ট্ৰে এখন আছিলে সেইখন আৰু অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু পেপাৰটোৰ অলপমান কালাৰটো ফেড হৈ গ'ল সেইটো একেই কালাৰৰ পেপাৰ আছিলে মোৰ লগত আৰু মই ভাবিলোঁ এই পেপাৰখন আকৌ এবাৰ লগাই দিওঁ আৰু ইয়াতে মই ৰাখি দিছোঁ মোৰ কোষ্টাৰখিনি যিবিলাক কোষ্টাৰ মই আগতে বনাইছিলোঁ এইবিলাকৰো ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে এই কোষ্টাৰখিনি মই এইধৰণে ৰাখি দিলোঁ আৰু চাওকচোন মই এতিয়া এইধৰণে মই সজাই দিলোঁ যিবিলাক সৰু সৰু কেণ্ডেল এইফালে মই এক লাইনকৈ ৰাখিছোঁ ৱাটাৰ কেণ্ডেলছ ৰাখিছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু আৰু এইফালে মই এনেকৈ হোল্ডাৰবিলাকত যিবিলাক হোল্ডাৰ মই এনেকৈ বনাইছিলোঁ আগতে সেইখিনিও মই এইধৰণে সজাই দিছোঁ আৰু এই মালাডাল যিডাল দেখিছে এইখিনিহে কিনা হয় বাকী যিমানখিনি বস্তু ইয়াতে মই বনাই গোটেইখিনি ডি আই ৱাই হয় আৰু চাওক আপোনালোকৰ এই টেবুলৰ চিম্পল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি চাইড প্ৰায় মোৰ হৈ গ'ল ৱাল হেঙিং কৰা আৰু টেবুলখন ডেকৰেট কৰা প্ৰায় হৈ গ'ল কিন্তু এই যিটো কৰ্ণাৰটো দেখিছে এই চুকটো অলপমান জেগা বাকী আছিলে মই ভাবিছোঁ ইয়াতো অলপমান সজাই দিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড আছিলে এই ষ্টেণ্ডডাল লৈছোঁ মই এইখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ অলপমান এনেকৈ ফুল নাৰ্জী ফুল আছিলে সেই নাৰ্জী ফুলবিলাক মই এইধৰণে অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ যিমানে ফুল হওক পানী হওক এইবিলাক নেচাৰেল বস্তুবিলাক যিমানে আমি এড কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ লিভিং ৰুমটোত সিমানেই ৰুমটো কিবা এটা পজিটিভ ভাইবছ আহে মন কৰিবচোন আৰু চাওকচোন এতিয়া মই লৈছোঁ এডাল দীঘল মালা আছিলে নাৰ্জী ফুলৰ মালা এডাল আছিলে আৰু এই মালাডাল মই এইধৰণে পকাই পেলাই মেৰিয়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰংগোলী আৰু তাৰ কাৰণে কাৰণে মই এই ধৰণে এখন মই ষ্টেঞ্চিল লৈ ল'লোঁ আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই বনাইছোঁ আৰু এইখিনি এটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো মোৰ বেলকনি হয় এই বেলকনিখিনিত মই এই ধৰণে বনাইছোঁ ইয়েছ এইটো মোৰ ডি আই ৱাই আৰু ডি আই ৱাই হৈ গৈছে ছাকচেছফুল আপোনালোকৰ লগত মই বহুত জল্দি এইটো ডি আই ৱাই শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়েছ মোক বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ এই লেণ্টাৰ্ণটো হৈ গ'ল ছাকচেছফুল যিটো বনাই আছিলোঁ নহয় হ'ব নহ'ব পাৰিম নোৱাৰিম এনেকুৱাকৈ ভাবি ভাবি মই মানে এই এইটো বনালোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ হৈ যাব বুলি কিন্তু হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খুব বেছি ভাল লাগি আছে